Aquesta i Madrid custòdia agrària des del 2010 van molt en paral·lel en les línies que, que volem seguir nosaltres. Podem tenir sinergies a hora de, de tirar endavant eh, aquests projectes. La idea que té el custòdia agrària és una gestió sostenible de la finca. Duem la mateixa idea, doncs va semblar que estava molt bé de fa 15 o 16 anys, quan eh, necessitàvem, o jo per almenys necessitava canviar cosa i vaig pensar, bueno, és que és exactament el que jo faig projecte aquest, que la veritat el trob bé, i molt bé, perquè és una defensa del territori, és una defensa de l'agricultura, perquè el territori, el paisatge de Menorca, sense agricultura, sense ganaderia, no existirà. Són avantatges comercials, com a la promoció del nostre producte, també tenim eh, avantatges en quant a assessorament. Nosaltres ara que estem en un procés de, de canvi, de transició cap a la viticultura ecològica, ens va molt bé tenir aquest assessorament de persones que ja són expertes eh, en temes ecològics que ens poden ajudar a nosaltres amb aquesta transició. El benefici així més gros és la publicitat que ens puguin fer. La gent que cerqui per internet productors de custòdia agrària de, de Menorca i això, que te vegin a tu allà, pues, ja és una publicitat que és gratuïta, que diguem. Jo havia començat a canalitzar totes les cases, boers i tot això, i ells me van ajudar a Cabaró de canalitzar tot per recollir l'aigua de pluja, a posar bé les cisternes, també a posar una placa solar, i així amb una bo la veurada sempre està plena d'aigua i tot això, que és una cosa que va molt bé. A vegades han vingut a ajudar-me a fer net un buscarró, sempre t'ajuden a fer coses, vull dir que és una cosa que està molt bé. Jo estic ben satisfet, en em vaig tenir l'acord de custòdia. ha molt formada, gent que té molt de coneixements, m'amenen gent vegades que fan el mateix que jo per la península i podem xerrar eh, entre nosaltres. A més de que m'ha ajudat a vendre. Eh. Sí, bueno, ells el que fan és molta promoció. Això t'ajuda a poder vendre millor els teus productes. A la botigueta del got també venen, vull dir que sí, ajuden bastant. Per tema de fer net voreres i buscarrons, amb això sí. Sí que a vegades ho he demanat i, i n'hem fet. Una jornada de voluntariat on te venen 20 persones i te fan una feina que tu no des de fer. Es mantenir per les notes, fent síquies d'aigua, fer abeuradors que vegin tots sols, és a dir, plaques solars, que a més a més eh, tinguin una part de beurador molt baixeta perquè puguin anar animals de rastreig, acondicionant beurades perquè si un ocell va veure i cau pugui sortir tranquil·lament. Per tant, uf, jo crec que déu nhi eh? me consta que, que hi fan molta feina. El problema quasi bé més gros que han tingut a vinya ha estat que ens han menjat molt eh, remes pardals podíem perdre fins un 30% de producció, que això per una bodega com nosaltres és moltíssim. Arrel d'estar de, amb custòdia agrària i de xerrar amb el GOP, ens van donar la solució de fer una caixa niu per xúrics. Són uns ocells carnívors, són depredadors d'altres ocells. Ells espanten els pardals, no venen aquí a menjar, ja no tenim totes aquestes picades. És un exemple, no? però eh, n'hi ha molts tens una, un apoio, que estic molt agraït, que en trobes de gent que t'ajuda. En quant a cursos, i en quant a formacions, i en quant a reunions, te sents respaldat mm, que no te sents tot sol, que això és una <laughs> cosa les persones tots necessitam sentir-nos respaldades pels altres. Tot el que fa és donar beneficis i donar avantatges i suport, tenir persones darrere que te puguin ajudar amb, amb qualsevol tema. La veritat és que fan bona, considero que fan molt bona feina i jo per la meva part no deman més. <laughs> a tu te dono una ajuda per a aquestes feines que per tu no són productives a canvi de que les facis amb una gestió responsable. Jo me sembla que és una labor molt bona i és una labor que si gent ha de conèixer és el futur dels fills, dels nets i de Pambant que es trobaran aquesta forma de, de, de viure i aquesta forma de ser que ha tingut Menorca des de sempre.